O realme c 21 y telefoni ya'ni texnogo kanaliga realme o'zbekiston test obzor uchun berishgani uchun rahmat hozir o'zida narxi qiziqayotgan do'stlar narxini oxirida aytaman videoni oxirigacha ko'rishinglarni tavsiya qilaman videoga layk like bosib va bizani ko'tarilishimizga hissa qo'shgan bo'lasizlar ekraniga keladigan bo'lsak 605 dyum HD plus razрешeniyada 60 Gz ishlaydi. Dizayni orqa va yon taraflari plastikdan iborat. I rangiga keladigan bo'lsak, rangi faqatgina ikki xil rangi bor, ko'k rangi bor va qora rangi bor. Qo'limdagi qora rangi. Yo, mani yuragim emas, telefonni yuragi. yuragini qon tomirlari nechta ekan deb o'ylasangiz buni yuragi media tekanmas snapdragonimiz unisoc t 610 8 yadrdan iborat 12 nanometrli и buni azusi 4 gigalisi bor va 3 gigalisi bor sistemaning оболочкasiga keladigan bo'lsak android versiyasi 11 sistemaning оболочкasi realme ui 2 telefonimizni quvvatiga keladigan bo'lsak ya'ni batareykasiga batareykasi 5000 amper bu degani 2 kunga bemalol ishlatasizlar faqatgina zaryadkasi 10 marta oladi zaryadka sababi mikro usb bo'lganligi uchun endi orqa va oldi ko'ziga keladigan bo'lsak ya'ni kamerasiga orqa ko'ziga keladigan bo'lsak orqa ko'zlari 3 ta. asosiy kamerasi 13 megapiksel ikkinchi kamerasi 2 megapiksel a bu makro kadrlar uchun ishlaydi ha uchinchi kamerasiga keladigan bo'lsak portretni rejim qiladigan kamerasi bu 2 megapiksel oldi kamerasi 5 megapiksel telefonimizda realme telefonimizda 1080 p 30 kadr olyapmiz ko'rayotgan bo'lsanglar sifatini unaqa jaz zo'r emas lekin puliga arziydi oldi kamerasida ham 1080p 30 ta kadr olyapmiz sifati oldi kamerasi yaxshi ekan lekin bunaqa jaz zo'r emasu lekin puliga arziydi manga yoqgan tarafi nfcsi bor ekan ikkita sim kartani ham qabul qilar ekan va sd kartani ham qo'shib qo'ysanglar bo'lar ekan bu degani uchta slotda qabul qiladi bir vaqtda o'zida kolonkasiga keladigan bo'lsak kolonkasi orqa qismiga joylangan bu kolonkasi stereo emas mono kolonka ya'ni bitta kolonka bu telefonimizda flagman telefon emas byudjetli telefon hozirgi kunda narxi e, realme o'zbekistonda 1 million 750 ming so'm turibdi realme telefonimizda pamchini test qilamiz juda ham yaxshi narxiga arziydi hammaga xayr keyingi telefon sizniki bo'lishi mumkin cho'tkim bo'ldimi